i e, stigli su nam novi Bounty Festival likovi, to su Lo i Kid, tako da napravio sam novi account da uzmemo to, pa tako da e, krećemo e, valjda će da biti nešto dobro da vidimo u možda već iz prve bude nešto A, sad ćemo videti 32 Opa. Uuu. Znači odmah ćemo početi dobro. Dakle, ok. Možda je ovo... Hancock. Ok, ona je dobra. Mm. Dakle, <laughs> kao što vidite, svaki weekend je novi Чи від цього ханку кіл є мождеш неко? E, Ніщо. E, Добро. Йдемо далі. Malo su sad verovatno serverima u, se usporili. Mm. Mm. Model loš, 27, ajde. neće skipovati i crveni tekst možda bude nešto ali čisto sumnjam da će biti <laughs> nešto od ovoga ko zna mm. Da, ništa. Ok, idemo dalje. Hmm. Ok, od ovoga možda ispadne nešto dobro. 27. I opa, znači vero, velike su šanse da ćemo dobiti sad Oaju i Kida. Tako da, hajde da vidimo. Znači da je bilo 32, onda bi bilo sigurno bar jedan od njih dvojice. Opa, ovo je Kid. Da. Uh, mislim da je ovo tek treći put, tako da za 150 gemova e, Kid, što je lepo. Mhm. Idemo dalje. Mm A, crvena zastava, već sam pomislio da će opet biti zlatno. 32 i beli tekst. jedino što mi daje nadu ovo То, что им отрезала он надрать лаву. Окей. Может, может, о море. Я не знаю, как я море. Mislim da neće biti više ništa. да. Hm. Ajmo dalje. <clears throat> Opet krenuo dobro. Dvadeset sedam i hoće biti zlatni tekst. Znači ovdje ćemo verovatno dobiti nekog u četiri zvezdice pa da vidimo ko će to biti. Uuu, E pa super, znači dobili smo obojicu. <laughs> o, ok, super za samo... Koliko mu sam da? 250 gemova. E, ok, ali još ćemo uzimati zbog... E, zbog ovoga, zato što ako pogledate vamo u ovaj e, gornji levi ugao ima ovo 50 od 150, znači 15 puta ako uzmemo ovo dobije se ovaj jedan e, kao e, tiket i iz toga se dobija ili ovo ili kid, tako da nastavit ću ovo da uzimam, jer a možda nekoga onako malo dobiju se, dobijemo fragmente da bude veće level i to. I to će onda biti super. Tako, hajde vidim šta je ovde, 14. Ovo je prvi put da bio 14. Ok, skipovat ću. Da. I ovo je za sada još jedno samo. Pa ću onda posle skupiti još tih 400 gemova koliko fali. Uh, hm. opet možda bude nešto dobro. 27 i... E, mislim da će biti neke četiri zvezdice ovde. Da, hoće. Opa, Monster Point Chopper. On je dobar. A tamo se završio ovaj pa nema <laughs> ni pola sata kako se završio taj e, Bounty Festival. Opa, još jedan. I to runner. Uh, Raw Wedding Sanji. Dobro. Hm. Ok. E, dakle, sada ćemo da isprobamo u survival uh, modu i kida i ova. Угу. А, да, видимо. Dobro. Sad ne šta radi ovaj drugi skill. Pošto nisam baš gledao. On nić protiv ovih A ovo skida damage ja se hi, hi, opa, dobro je. Samo podsjeća na onaj Peronin skill, samo što je bolje. Pa iskreno dobar je. Kako mi se čini za sada. Aha, i kad ovo aktiviraju skida damage, samo što su prošli put e, bili van e, dometa. Da, definitivno dobar, sad ću pustiti da... Sorry, mogu bar jednog da... Ubijem da bude vi... Uh, veći level da bude... I sad ću samo pustiti da me ubije da završim ovo odmah i da onda probamo loa. Aqui é o do aspecto. Da vidimo ovo. Brzi su mu ovi obični napadi, to mi se sviđa. Opa ima dobar domet ovaj napad. A, a ovo mu povećava i e, snagu i ovaj domet običnih napada. Super je. Možda mi je čak malo bolji od ovog kida i u i može da ostane da efekat da ovaj efekat je kao da ne može ovaj da se hiluje izgleda da onda se ne, ne znam zašto se malo prehilovao možda zato što š, nisam mu preterao nešto god od da traitove samo sam bacio pogled tako da aha znači ovaj uh, ovaj skill o, ostavlja taj efekat. Znači, to je dobro kao onaj e, izres, onaj dres Rosalo i Luffy. Um, to mi sviđa. Da, definitivno je ovo mnogo dobar. Pretpostavljam da će biti jedan od najjačih likova u, u igrici. Mhm, da, mnogo mi se sviđa njegovi skillovi i, i e, njemu sam malo više gledao traitove i zanimljivi su. Ne, mislim nisu sad nešto previše OP, po onome koliko sam ja zaključio. Tipa, mislim da su mi bolji oni na ovom, uh, ehm, najnovi Robin, što je bilo u ovom prethodnom Bounty Festivalu, ali opet su dosta dobri tritovi. Aha, i evo, čini se da ga stanuje kad aktivira ovaj e, drugi skill. To isto dobro. E, ni, znači, nisam uopšte primio damage do sada, evo već skoro 50 kilova. Onda hoću boriti moj rekord sa kilovima sa level 1 likom. Trenutno mi je to 62. Mm, <laughs> neću izgleda opet 54, nije malo. Zapravo možda i uspem da oborim rekord. Za sad mi skidam jako malo damage, ali... Pa već sam Ve... Skoro sam ga ubio i evo... Opet full health, tako da... Definitivno je mnogo dobar ovo. Još to dobija valjda... E, kada je kod nekog polj, protivničkog polja onda dobija isto i attack boost i takve stvari što je dosta dobro. stvari ne, uh, rekao da mi je rekord 62, rekord mi je 64, tako da... A mislim da ću uspeti da ga oborim. 64, znači sada ako ubijem bagija, to je to. <laughs> A problem je što mu skidam 5 <laughs> damage-a. Da, ne može ovde, uh, bolje da, da ga samo pustim da me ubije. Ok, da vidimo koji je to level. 41. E a e, sad što se tiče likova, ovo mi je pre svega mnogo dobar, ima jako dobre skillove, e, dobre traitove. E, Kid mi je ono isto okej. E, tako da, da, to bi bilo to od ovog videa. E, tako da do sledećeg videa, pozdrav. Rekla si kišo, šta činiš u mojoj kući? Šta mogu od tebe još naučit? Se pada, a da ne